本当そうですね YouTube さんでお話大きいですよ。お願いします。

最高ですね。めちゃくちゃいいですね。すごい。めちゃくちゃいいっす完成です That's right.